Akiwaheshimu sana uh, Rivers United na ndio maana umeona hata ile plani ya kikosi ambacho, ambacho kimeanza uh, ameanza kulia na kushoto na, na Kibwana Shomari pamoja na, na Dickson Job au unaona Mzizi, unaona Stefan Aziki ni plani ambayo mashabiki hawaiona, lakini huyo eh, yani anapanga kikosi kwa sababu ya mahitaji ya mechi ambayo ambayo yuko mbele, umeelewa? Lakini pia kwa sababu ya msimu mzima kwa Africans, kwa sababu ukiachilia mbali mechi ya leo, Young Africans bado anahitajika kutetea taji la Sports Federation Cup, atahitajika bingwa wa mkuu, umeelewa? So mechi ya hii leo haikuwa kwa sababu ya leo, ilikuwa pia ni kwa sababu ya mashindano ambayo bado Young Africans yupo na yuko anashiriki ana, ana, ana so Fix na kawaida kwenye mimi nishazungumza mara nyingi sana. Mmoja kufanya ni kumpata, ni kumpata Nabi. Timu yoyote timu yoyote duniani ikipata bora imesovu asilimia themanini ya shida ambazo hiyo timu iko nazo, umenelewa? So Yanga wamempata pata Nabi na haya mafanikio ambayo ambayo wanayapata sio kitu cha kushangaza na ni mafanikio ambayo, ambayo, ambayo hayaepukiki. So ongea kwa, kwa, kwa, kwa Young Africans, lakini again zungumza ili upate haya mafanikio, kuna idara tatu zinafanya kufanya kazi kwa asilimia mia moja na ishirini. Umeelewa? la management lazima wafanye kazi kwa asilimia mia moja na ishirini ambapo uongozi wa Young Africans umefanya, umefanya kazi ya kutu kufanya kazi nzuri sana, lakini pia eneo la pili ni eneo la technical bench ambao nimetoka kum, uh, eh, kum, kumtaja hapa Nabi kwa kazi ambayo ameifanya Nabi anafanya pressure katika maeneo ambayo hawategemei. Nabi anapanga kikosi kulingana na mahitaji ya ambayo anafuata, umeelewa? Kulingana na mihemko huko nje, no, no, no, no. Nabi anapanga kikosi na mahitaji ya mechi. Mechi mbele inahitaji kitu gani? Umeelewa? Ndio anakuja na mpango mkakati, anakuja na, na plani ya hiyo game, umeelewa. Lakini Kane ambaye anapaswa pongezi, ukiachilia mbali management, ukiachilia mbali technical bench, pongezi kwenda kwa wachezaji. Wachezaji wamefanya shabiki watembee kidali, umeelewa. Yanga Afrika ndio timu pekee yake Afrika Mashariki na Kati, sawa yani Young Africa wana bendera ya Afrika Mashariki na Kati kwa timu nne peke yake. Baadaye tutajua matokeo ya, ya USM Alger na, na AS FAR Rabat kwamba nani anavuka, lakini sofa ambao wamevuka wamevuka Malu, inamaanisha kwamba Young Africans mechi ya finali wanacheza Umeelewa? Timu nyingine ambayo imevuka ni Umeelewa? Yes lakini pia na wao wamevuka. Kwa hiyo na baadaye tutajua timu ya nne ipi kati ya AS FAR Rabat, umeelewa, ambao wako ugenini dhidi ya USM Alger, tutajua timu nne. So kwenye kwenye la shirikisho msimu wa 2023 Afrika wako Mosa, umeelewa, wako Malumo, alafu baadaye timu ya nne ni ipi achievement Haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa historia ya nchi hii, haijawahi kutokea kwenye kombe la shirikisho timu ya Tanzania kufika hatua ya nusu fainali. So ni proud moment kwa Young Africa, ni proud moment kwa mashabiki wa Young Africa, ni proud moment kwa nchi Wilson, kile ambacho mimi binafsi nilishangaa, ah, niliwashangaa niliwashangaa wa, wanahabari wenzangu wa michezo wa Tanzania, umeelewa, kwa sababu tumeingia kwenye mtego wa wale mimi nawaita ni wapuuzi, umeelewa, wale ni wapuuzi kwa sababu vitu vingi ambavyo wao wameviandika, ukitaka kutafuta ushahidi huwezi sio umeelewa, huwezi kuupata. Uh, ah, andika kwamba wameibiwa kiasi cha pesa, umenielewa? wanataja dola elfu tano na mia mbili hamsini. Unajiuliza swali, hawa watu walikuja kwenye gemu uh, ah, vyote ndani ya basi lao, lakini kwenye gari wakaacha dola elfu tano mia mbili hamsini. Kwangu haikuwa haikuwa na umenielewa, lakini kwa Yanga Afrika hii timu umeshafunga mbili bila nyumbani kwao, sio? Umeshafunga mbili bila, yani kulikuwa na haja ya kuanza kuwapuliza hawa watu madawa? Hawa si walikuwa wameshajifia? Yani hiyo pesa ya kununua kununua chemicals za kuwapulizia hawa watu ambao tayari umeshafunga mbili bila, si uandae bonus kwa ajili ya kwa ajili ya wachezaji, usimenelewa? So haikuwa ina make sense kabisa, umeelewa? Hawa Rivers hawa ni watu waigizaji, umeelewa? Allegation ambazo umeziweka pale. Kitu kingine ambacho nilikiuliza, wanasema basi lao limevunjwa, limevunjwa, watu wameingia, wameiba vitu, sawa, lakini mimi sikuona sehemu yoyote ambako kuna ushahidi wa kimazingira, yani nione basi limevunjwa kioo, sawa, kwamba kioo hapa wameingia kwenye dirisha, watu wameenda kuiba kuiba hizo pesa ambazo wanazitamka. Sikuona hilo basi nimewajaribu kuwauliza watu jamani, hem, nionyesheni basi hilo basi liko wapi ambalo hawa watu wanasema limevunjwa kioo, watu wameingia na, na, na, na kuiba pesa ambazo wanazitaja. Umeelewa? Ushahidi huu wa kimazingira haukuwepo. Umeelewa? ni watu ambao walikuwa wanajitekenya na kucheka wenyewe. Umeelewa? So ni allegation ambazo hazikuwa zina make sense yoyote. Umeelewa? Na mwisho wa siku wameingia hapo Benjamin Mkapa Young Africa wamefanya ambacho walikuwa wanahitajika kufanya ambako ni kufuzu kwa ajili ya nusu fainali ya kombe la shirikisho msimu Yes, kwa sababu so far kila hatua wanayopiga wanayo, Young Africa wanavunja rekodi yao wenyewe, umeelewa? Robo fainali wamevunja rekodi, haijawahi kutokea kwenye historia ya Young Africa kufika robo fainali kwenye kombe la shirikisho, so wamevunja rekodi uh, wanakwenda nusu fainali again, wanavunja wanavunja rekodi nyingine. Kwa hiyo so far kwa sasa mi naweka mikono yangu juu, hakuna kitu ambacho nawadai wadai Yanga Afrika, umenielewa? Hakuna chochote ambacho nawadai Yanga Afrika, umenielewa? Yes, lakini kwa namna ambavyo timu na timu na timu naiona, nimewaona nimewaona Malumo, mi watu nimewaambia, ukiwasikiliza Yanga Afrika wanasema wanao uwezo wa kwenda all the way mpaka, mpaka fainali na probably kwenda kuchukua taji. Kabla jamani, msiwapuuze Yanga Afrika, umeelewa? Kwa sababu wameonyesha wameonyesha quality ya hali ya juu sana, sio tu Benjamin Mkapa, lakini hata